في صنعاء حبيبين التقوا صدفة الاثنين فابتدت نظرة من العين بعدها كلمة وثنتين انت باسمك وانت من وين واجتمع في